c'est Noël encore une fois. Oh là là là là. Oh là là là là Moi, je ferai une vidéo là-dessus. Bonne année. La la la la la la la la la la la la la la musique de la La la la la la la la la la la la abonnez-vous la la La la la la la